Brake. Daan-daan ha. Ah. Sige, clutch. Okay, tapos brake. Stop. brake no, no, no, no. Iba't sabi mo hindi mo ako iwan. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. oh my god!